Allora, presentazione della pinza. La pinza è un prodotto speciale per tagliare i cornici, molto molto molto interessante, guardate bene. La sicurezza, ok, e il guida. Il guida è molto importante perché lavoro 45, 45, tutti i gradi. Posizione la cornice, molto importante la posizione della cornice, il guida, ok, posizione in mano, ok, taglia. Primo, a contrario, ok? Posizione la cornice, ok? E taglia. Premo, 45, posizione la cornice e taglia. E allora, molto interessante perché taglia molto, molto, molto bello. Geniale, no? Bello. Eh, le cornici a angolo, posizione la cornice. Attenzione, molto importante, la posizione ideale la posizione è no bene e posizione no bene. Allora, posizione, ok. El mano e taglia. Geniale. Taglia legno e taglia plastica. Molto interessante. In Francia a vendere la pinza per artigiani. Elettricità. Ok? Ok. E il cliente utilizza la pinza per il mosaico di legno. Mosaico di legno, geniale. Fino, fino, molto molto bello. E allora è possibile Possibile? Eh, realizzazione cornice, legno verde. Uno e due. Che bella!